Morjens! Mä oon Tere ja tässä on mun totuen mukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Pakolaisasiaa näkyvästi ajanut pappi Mariana Toivianen ilmoitti viime viikolla varsin dramaattisesti, että aikoo lähteä Suomesta, koska täällä ei voi kuulemma enää elää. Mä en suoraan sanottuna aikonut sanoa tästä asiasta alun perin yhtään mitään, koska koko turvapaikkakeskustelu on niin järjettömän tulehtunutta, että jokainen siihen osallistuva ottaa riskisään leimakirveestä. Mullekin natsi ja rasistin viittaa on jo soviteltu, vaikka mun aate ei voisi kauempana kummastakaan olla. Tosiasia kuitenkin on se, että yhteiskunnallisesti asiat ei parane karkuun juoksemalla tai vaikenemalla, vaan avoimesti keskustelemalla. Iltalehti yritti tavoittaa otsikoihin noussutta Toiviasta kommentoimaan tapahtunutta, mutta vastaus oli lähinnä ylimielinen kommentti siitä, kuinka median olisi pitänyt kysyä asiaa pakolaisilta jo aikaisemmin. Olisin kyllä oottanut, että parasvaloihin noussut tyyppi olisi kyennyt esimerkiksi kertoa meille, millaiset vaikutukset hänen vaatimallaan maahanmuuttopolitiikalla on Suomeen ja mistä esimerkiksi rahat kotouttamiseen otetaan. Tai ainakin olisi pitänyt pystyä kertoa asiallisesti ja selkeästi tärkeäksi kokemasta asiasta. Kaikista typerintä tässä kiukuttelissa kuitenkin on se, että Toiviainen lähettää hallitukselle terveisiä todeten hallituksen voittaneen. Aivan niin kuin Suomen eduskunnan hallituksen tavoite olisi jotenkin hyökätä just pappi Mariana Toiviasta vastaan ja ajaa hänet maanpakoon. Tää aivan niin kuin hallituksen tavoitteet olisi jotenkin rasistisia, ihmisoikeuksien lopettamiseen tähtäviä tai esimerkiksi murhapolttoihin kannustavia. Moisen esittäminen on toki nykyhallituksen vastustajille hyvin tyypillistä, mutta silti perustelematonta ja äärimmäisen typerää. Käytöksellään Toiviainen tahattomasti tai tahallaan antaa ymmärtää Suomen olevaa ihmisoikeuksien kannalta jotenkin huonompi maa kuin himoitsemassa Tansania. Mutta jokainen peruskoulusta valmistunut osaa kyllä epäillä, että ihmisoikeuksien kontekstissa Tansania ja Suomen välillä ei ole edes minkäänlaista kilpailua. Niin eri sarjoissa nämä maat oikeasti paini. Mä en hetkeäkään epäile, etteikö Toivianen tätä itsekin tajuaisi, mutta jostain syystä tämä laupeen lähettiläs on valinnut edistää agendansa turvautumalla moraalisesti kestämättömään markkinointistrategiaan, kuten valehteluun ja tunteisiin vetoavaan populismiin. Ikävä kyllä sitä mä en sitten tiedä, onko moinen nykyisessä politiikassa tai poliittisessa kulttuurissa edes merkittävä synti. Mutta sen mä tiedän, että Tansaniassa reaktiot valkoisen naisen rasistisiin yleistyksiin paikallisväestöstä ja heidän kulttuurista olisi todennäköisesti olleet merkittävästi dramaattisemman. Ja vaikka Toiviasen viittamat tapaukset yrityksistä sytyttää turvapaikanhakijoiden teltta tulee Helsingissä ja paprikasumutteen käyttö lapsellisessa katurähinässä on no tietysti rikoksina vakavia ja vastenmielisiä. On ne molemmat silti aika merkityksettömiä asioita, kun verrataan jokapäiväiseen elämään Tansaniassa. Siellä esimerkiksi lapsiavioliitot, lasten käyttäminen työvoimana vaarallisissa kaivostöissä ja väkivalta naisia kohtaan ei ole paitsi yleistä, mutta myös yleisesti hyväksyttyä. Yli 5 miljoonaa tansanialaista lasta eikä koulua ja esimerkiksi lapsivaimoksi joutuneet tytöt erotetaan koulusta. Samoin teinitytöille suoritetut pakolliset ra- äh, raskauskokeet johtaa positiivisen tuloksen myötä myös koulusta erottamiseen. Tansaniassa kiellettiin taannoin mielenosoitukset valtiojohtoa vastaan ja samalla kriminalisoitiin oppositiopuolueiden kokoontumiset. Totalitarismia lähentelevä hallintomuoto betonoi paikkansa myös lopettamalla kriittiset mediatalot ja heittämällä äänekkäämmät journalistit linnaa. Seksuaalivähemmistöjen, naisten ja alkuperäiskansojen oikeuksista Tansaniassa ei ole paljon sanottavaa, kun ei niitä oikeuksia paljon olekaan. sen kommentin siitä, että täällä Suomessa ei voi enää elää, olisi ehkä ymmärrettävä, jos hän olisi esimerkiksi syntynyt albiinoksi Tansaniassa. Silloin häntä olisi lapsena eh, viranomaisten hiljaisella suostumuksella amputoitu paikallisen poppamiehen toimesta raajoja ja lopulta hänet olisi kidutettu kuoliaaksi. Toisaalta Tansanian korruptiosta, väkivaltarikoksesta, lapsikuolleisuudesta, orjuudesta, ihmiskaupasta, kidutuksesta, poliisiväkivallasta ja poliittisesta vainosta voisi varmasti puhua paljonkin. Sitä kun siellä riittää yllin kylli ihan vientitarpeeksi asti. Tarkoitus ei ole tässä nyt sen enempää lällätellä, enkä mä hetkeäkään epäile toiviansa ja turvapaikanhakijoiden saaneen ääliöltä vihapostia ja uhkauksia. Eikä kellään oletettavasti ole epäselvää, etteikö turvapaikanhakijoihin ja ulkomaalaisiin yleensäkin kohdistu Suomessa ennakkoluuloja, rasismia ja jossain erittäin harvoissa tapauksessa jopa väkivaltaa. Mutta näistä asioista vastuun vierittäminen hallituksen niskoille ja Suomen kutsuminen maaksi, jossa ei voi enää elää, on todistettu valossa niin absoluuttisen typerää, että Toiviaisen viesti uskottavuus sulaa ikävä kyllä aivan täysin. Tämän tapauksen tiimoilta hallitusta sormella osoittavien pitäisi kaikesta kiikostaa huolimatta ymmärtää, että Suomen eduskunnan hallitus ei ole hyväksynyt väkivaltaa ketään kohtaan, ei hyväksynyt rasismia, ei hyväksynyt tuho- tai murhapolttoja tai niiden yrityksiä, eikä hyväksynyt omaa käden oikeutta ja niin edespäin. Itse asiassa hallituksen joholla säädetään ja edelleen ylläpidetään niitä uhkailu- ja väkivallan kieltäviä lakeja, joita poliisi ja oikeuslaitos eduskunnan mandaatilla valvoo. Jos tappouhkauksia todella tulee satoja tai jopa tuhansia, kuten toivianne lehdessä ilmoittaa, niin se pitäisi kyllä näkyä poliisin tilastoissa valtavana rikosilmoitusten määränä. Se on poliisihommat tietenkin tutkia ne rikokset, ei kansanedustajia. Uhkauksia varmasti tulee, se on aivan varma, mutta Todellisuudessa kyse on muutaman marginaaliääliön perseilystä eikä mistään suomalaiseen eetokseen kuuluvasta vammasta. Mutta eipä sillä. Jokainen tekee elämällään niin kuin parhaaksi kattoo. Se on vapausaatteen ydin. Jos joku haluaa muuttaa Suomesta Tansania ihmisoikeuksien perässä, niin näinhän se sitten on tehtävä, vaikka päätös perustuisi kuinka äärimmäisen harhaiseen todellisuuskäsitykseen. Toki se on myönnettävä, että Toiviasen kaltaiselle ihmisoikeussoturille Tansaniassa on paljon työsarkaa ja hän varmasti pystyy siellä saamaan paljon enemmän konkreettista hyvää aikaan kuin täällä maailman ihmisoikeuksien kärkimaassa Suomessa, missä rasismi ja viharikokset on kaikista typeryydessä, typeryydessäänkin häviävän pieni ongelma. Vaikka Mariana Toiviasen vakaumus muuttaa Tansania horjuukin jo pari päivää lähtöilmoituksen jälkeen, niin mä silti toivotan hänelle kaikkia hyvää ja mitä parhainta menestystä äh, tärkeäseen taisteluun ihmisoikeuksien puolesta. Sitä työtä ei silti jatkossakaan kannata tehdä ylidramaattisesti nojaamalla epätotuuksiin tai haukkumalla väärää puuta. Sellainen vaan vie uskottavuutta muuten hyvää tarkoittavalta toiminnalta. Ja mä haluan täsmentää vielä, että tämän videon pointti on ottaa kantaa siihen äärimmäisen tuntekkaaseen ja sisällöllisesti köyhän tapaan, millä Suomessa yhteiskunnallista keskustelua nykyään käydään. Mä en missään nimessä toivo, että sen enempää toiviasta kun turvapaikanhakijoitakaan morgataan ihan tavan vuoksi, vaikka tietysti perusteltu kritiikki on aina ääneen sanomisen arvosta. Äläkä siis ainakaan mun nimissä menkö vittuilleen kellekään sen enempää someen kuin päin näkyäkään. Mua harmittaa muutenkin aivan tarpeeksi, kun ihmistä täytyy olla niin massiivisia kusipäitä toisille sen sijaan, että me yhdessä etittäis ratkaisuja näihin meidän ajan kriiseihin. Jos jaksoit katella tänne asti, niin oletettavasti resonoi jollain tavalla, hyvässä tai pahassa. Jos näin on, niin panna peukkoa ylöspäin tai alaspäin. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa, muista ehdottomasti tilata tää YouTube-kanava ja tuu jatkaa juttelua vaikka Facebookissa tai täällä YouTubessa. Ja muistakaa, aina kun teette jaa mun videoita somessa, niin tää pingviini ei seuraavalla pitkällä marssilla pääse perille. Näillä saatesanoilla ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. Videota.